हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में एक हमारे व्यूअर हैं सैफियुर रहमान जो कि मालेगांव महाराष्ट्र से आते हैं और इन्होंने पूछा है कि सर टैली ईआरपी 9 में गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स का ग्रुप क्या लगाएंगे तो इस कंडीशन में आज हम बात करेंगे वैसे गुड्स परचेज करते समय ग्रुप की तो बात हमने पहले भी की है तो देखिए यहां से भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट पर जाकर के भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ये देखिए यहां पे जाएंगे तो यहां पर आपको स्टॉक ग्रुप मिल जाएगा और यहां पर जाने के बाद यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर स्टॉक का ग्रुप एक आप क्रिएट कर पाएंगे तो यहां से क्रिएट पर जाकर के आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं अब कि वाउचर में जाकर कैसे करेंगे तो वाउचर में जाते हैं और ये देखिए परचेस वाउचर में आ चुका हूं मैं यहां पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे ये लगा करके एंटर प्रेस करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट यहां पर आएंगे परचेस अकाउंट का लेजर आ जाएगा और लेजर लगाने के बाद यहां पर क्या करना है हमको यहां पे मैं कर देता हूं लाइक ठीक है तो ये लिख दिया हमने डेटॉल इस तरीके से ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके और यहां बना लेंगे डेटॉल तो ये हमने डेटॉल बना लिया और एंटर प्रेस किया अब डेटॉल का ग्रुप क्या होगा एक ग्रुप देखिए यहां पे साइड में साइड में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप तो यहां पे एक ग्रुप क्रिएट करता हूं क्रिएट पे जा करके और यहां पे डालेंगे हम मेडिसिन ठीक है तो ये मेडिसिन हमने डाल दिया और मेडिसिन का एक ग्रुप बना दिया हमने और यहां पर ग्रुप बनाने के बाद ये दिया हुआ है should quantity of item be added तो यहां पर आप इसको अभी नो ही रखिए ठीक है और alter set alter GST detail को भी नो रखते हैं यहां पर और यहां पर हमें आइटम कर देना है ये हमने बना रखा है और अगर आप बैचेस की डिटेल को यस रखना चाहते हो तो रख सकते हैं यहां पे एक्सपायरी वगैरह आ जाएगी आपके लिए ये हो गया अब यहां पर जीएसटी जो है एप्लीकेबल ही रहेगा एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो ये बन गया अब इसका ग्रुप हमने बना लिया है ठीक है अब सबसे पहले तो यहां पर बैच नंबर डालना है आपको तो ये यहां पर आ जाएगा बैच नंबर तो यहां पे जो भी बैच नंबर है वो डाल दीजिए ठीक है और यहां पर आएगी क्वांटिटी तो 56 क्वांटिटी मैं कर देता हूं रेट कर देता हूं थर्टी फोर एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे एक्सपायरी आ जाएगी तो 2 जुलाई 2020 में बना था ठीक है तो 2 सात 2022 में ये एक्सपायर होगा एंटरप्रेस करता हूं एंटरप्रेस करता हूं तो ये हो गया आपका इस तरीके से ये डेटॉल बन गया अब अगर आ, इसी ग्रुप में आप ग्रुप तो एक बना लिया हमने तो फिर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं दूसरा स्टॉक आइटम बनाते हैं ठीक है लाइक सेवलॉन करते हैं सेवलॉन ठीक है तो ये भी मेडिसिन के ही ग्रुप में जाएगा तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो आपको ग्रुप दिखाई पड़ेगा मेडिसिन तो आप सीधा मेडिसिन सेलेक्ट करें और यहां पर आइटम करके और बाकी सारी चीजें आप देख लीजिए कैसे क्या करना है एक्सपायरी वगैरह सब कैसे देना है तो वो आप करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए अब यहां पर बैच नंबर की बात आएगी तो यहां पर बैच नंबर कर देते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहां पर क्वांटिटी की बात आएगी क्वांटिटी डाल देते हैं और फिर रेट तो रेट इसका जो भी है तो इस तरह से रेट डाल दिया हमने और एंटर प्रेस करके और अब यहां पे एक्सपायरी डाल देंगे तो 2 जुलाई 2020 को बना था तो 2 सात 2022 को ये एक्सपायर होगा तो एंटर प्रेस कर देते हैं अब इसको इस तरह से कर देते हैं तो ये देखिए सेवलॉन भी बन गया और अगर और भी कोई चीज बनाना चाहते हैं लाइक यहां पे कर देता हूं पैरासिटामोल पैरासिटामोल ठीक है एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और ये भी मेडिसिन ही है तो इसे मेडिसिन के ग्रुप में डाल देंगे आइटम करेंगे यहाँ पे इसकी भी एक्सपायरी होगी तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसको आप एक्सेप्ट कराते हैं इस तरीके से तो अब यहाँ पर फिर बैचेस बैच नंबर की बात करेंगे तो ये बैच नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे 60 पैकेट्स हैं इसके ठीक है 60 पत्ते इसके हैं और एक की कीमत पड़ रही है हमको बीस रुपए तो ये इसके हिसाब से यहाँ पे टोटल आ गया और यहाँ पर एक्सपायरी कर देंगे तो यहाँ पे कर देता हूँ एक एक इस तरह से कर देता हूँ एक्सपायरी 2023 ठीक है एंटर प्रेस करते हैं और इस तरह से आप ये बना सकते हैं बहुत ही इजीली ठीक है तो ये मेडिसिन का एक ग्रुप तैयार हो गया अब बात करें कोई और ग्रुप बनाना है हमको तो वो कैसे बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक ग्रुप बनाना है लाइक ग्रोसरी का ग्रुप बनाना है मतलब ग्रोसरी के आइटम आटा दाल चावल चीनी इन सब के लिए सामान जो खरीदते हो तो वो ग्रोसरी में जाएगा तो उसके लिए एक ग्रुप बना दीजिए ग्रोसरी ठीक है तो स्टॉक आइटम पहले बनाते हैं तो स्टॉक आइटम में मैं कर देता हूं आशीर्वाद आटा एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया फिर यहाँ पे एंटरप्रेस करेंगे यहाँ पर किलो होगा तो यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा यूनिट तो यहाँ कर देता हूँ केजी और एंटरप्रेस करता हूँ यहाँ पे नाम दे देता हूँ किलोग्राम इस तरीके से और एंटरप्रेस कर देता हूँ और फिर यहाँ पे के प्रेस करता हूँ किलोग्राम्स आ जाएगा और एंटरप्रेस करके यहाँ थ्री कर देता हूँ एंटरप्रेस करता हूँ और एंटरप्रेस करके इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ पर भी आप चाहे तो बैचेस के डिटेल को यस रख सकते हैं तो यहाँ पे y प्रेस कर देते हैं यहाँ पर भी y प्रेस करेंगे यहाँ पर भी y प्रेस करेंगे और जीएसटी को इस तरह से करके और इसको एक्सेप्ट कराते हैं यहाँ पर बैचेस नंबर आएगा बैच नंबर जो भी है आपका वो आ जाएगा यहाँ पर क्वांटिटी आएगी तो यहाँ 50 किलो आशीर्वाद आटा है ठीक है और रेट क्या है रेट है आपका तीस रुपए किलो तो ये आ गया इस तरीके से अब यहाँ पे एक्सपायरी आएगी तो यहाँ पे 2 जुलाई 2020 को बना है 2 सात 2021 इसकी एक्सपायरी है एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं इस तरीके से ये आ जाएगा ठीक है अब इसके लिए हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया ध्यान दीजिएगा इसके लिए हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया फिलहाल इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवाते हैं अब मान लीजिए आपको ये करना है कि इसको किसी ग्रुप के अंदर डालना है तो क्या करना होगा तो हमको कहां जाना पड़ेगा अल्टर पे जाना पड़ेगा तो ये अल्टर पे आए ठीक है अब जो स्टॉक आइटम हमने बनाया जिसको आप अल्टर करना चाहते हैं उसमें चले जाइए तो यहां से है आपको आशीर्वाद आटा यहाँ पे आ जाइए और इसके लिए ग्रुप क्रिएट कर देते हैं ये देखिए यहाँ पर ग्रुप बनेगा यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ग्रोसरी कर सकते हैं आप ग्रोसरी ठीक है यहाँ से ग्रोसरी कर दीजिए एंटर प्रेस कीजिए और बस ये ग्रुप आपका तैयार हो गया अब ये इसी के अंदर जाएगा ठीक है अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो अब ये हो गया तो यानी कि अब जब भी आप बनाएंगे अब फिर देख देखिए यहाँ पे यहाँ पे जब भी एंट्री पास करेंगे तो अब इस बार शुगर ले लेते हैं तो ये यहाँ पे कर देता हूँ रितेश जी ये दूसरी क्रिएटर पार्टी है एंटर प्रेस करके यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट अब इस बार कर देते हैं sugar S U G A R ठीक है शुगर आ गए अब यहां पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए दो ग्रुप दिख रहे हैं आपको एक ग्रोसरी दिख रहा है एक मेडिसिन दिख रहा है तो ग्रोसरी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ किलो कर दीजिए और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं रखता हूं फिलहाल एंटर प्रेस करता हूँ यहां पर आ जाता हूँ ठीक है बैच नंबर यहाँ पे देना वैसे ठीक तो नहीं है चलिए दे देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं ठीक है तो क्वांटिटी मान लीजिए कि 20 किलो चीनी परचेस किया जा रहा है ठीक है और रेट क्या है रेट है आपका बयालीस रुपए किलो के हिसाब से ये हो गया एंड ऑफ लिस्ट करता हूं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसे मैंने डाला किसके ग्रुप में है ग्रोसरी वाले ग्रुप में डाल दिया है ठीक है आप कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं आई होप की बात समझ में आ गई होगी और प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जानी चाहिए फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं thank you for watching this video